ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ለልደት የሰራሁትን ለየት ያለ የማርብል ኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኬኩን ለመስራት የተጠቀምኩት አምስት ኩባያ all purpose ዱቄት፣ አራት እንቁላል፣ አንድ ኩባያ ወተት፣ አንድ ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ baking powder እና ሁለት የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። በማቀላቅልበት እቃ ውስጥ አራቱን እንቁላል እየሰበርኩ አስገባለሁ። የእንቁላሉን ፋቱን አውጥቻለሁ እያዘጋጀዋቸውን አንድ ኩባያ ስኳርና ግማሽ ኩባያ ዘይት አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። ስኳሩና ዘይቱ ከእንቁላሉ ጋር እንደዚህ እየተዋሃደልን እያለ ከወተቱ ደግሞ ጠብ እያደረግን ስኳሩ እስኪሟሟልን ድረስ እናዋህዳቸዋለን። ሁለት የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባለሁ ሁሉንም በደንብ አቀላቅያቸው አዘጋጀቻቸዋለሁ። ካዘጋጀሁት አምስት ኩባያ ዱቄት ሁለቱን ኩባያ ነፍቼ አስገባለሁ። ሁለት ኩባያ ዱቄትና አንድ የሾርባ ማንኪያ baking powder ነፍቼ አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። እየቀረውን አንድ ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባና እያቀላቀልኩ አቦካቸዋለሁ። ባዘጋጀሁት ሊጥ ሁለት ኬክ ነው መጋግረው። እየመጋገረበት እቃ እንዳይዝብኝ ዙሪያውን ዘይት ቀባዋለሁ። ካዘጋጀሁት ሊጥ ግማሹን የምጋግርበት እቃ ላይ አደርገዋለሁ። ኦቭኔን ለ10 ደቂቃ አሞቀዋለሁ። የኬኩ ሊጥ አስገባና ኦቭኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስዬው እመለሳለሁ። ኬኩ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ሁለተኛውንም ኬክ ተመሳሳይ አድርጌ ነው ያበሰልኩት። እናንተ ሁለት ተመሳሳይ እቃ ካላችሁ ሁለቱንም አንድ ላይ አስገብታችሁ መጋገር ትችላላችሁ። እኔ አንድ ብቻ ስላለኝ በተራ በተራ ነው ኬኮቹ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰሉት። በደንብ አቀዝቅዤ decor አደርጋቸዋለሁ። ኬኩ እስኪቀዘቅዝልኝ ድረስ የኬኩን ክሬም አዘጋጃለሁ። 946 ሚሊ ሊትር heavy cream አለኝ። አምስት የሾርባ ማንኪያ ደቃቁን ስኳርና አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባና በማሽን እያቀላቀልኩና እያዋሃድኩ ውፍር ብሎ ወደ ክሬምነት እስኪቀየርልኝ ድረስ አዋህደዋለሁ። የኬኩ ክሬም በብዛት በምናዋህድበት ጊዜ አየር በውስጡ ስለሚገባና ውስጡ አየር ስለሚኖር decor ከማድረጋችን በፊት ወይም ወደ እቃው ከመገልበጣችን በፊት በ spatula ወይም በማማሰያ ነገር እያገላበጥን በውስጡ የያዘውን አየር እናወጣለታለን። ክሬሙ ወደ ኬኩ ለማድረግ እንዲመቸኝ በዚህ መልኩ በላስቲክ ውስጥ አስገብቸዋለሁ። ኬኮቹን decor ለማድረግ እንዲመቸኝ ከላይ ወጣ ወጣ ያለውን ኬክ ቆርጬ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። decor ወደ ማድረጉ እሄዳለሁ። ኬኮቹን ካርቶን ላይ ነው የማደርጋቸው። ለኬክ ተብሎ የተዘጋጀ ካርቶን ነው። መሀል ላይ ክሬም አደርግና ኬኩን እንዳይንሸራተት ኬኩን አስቀምጠዋለሁ። ኬኩን ሙሉ ለሙሉ በክሬሙ እሸፍነዋለሁ። ሁለተኛውንም ኬክ ደርብና ዙሪያውን በክሬሙ ሸፍናቸዋለሁ ለ marble ኡ decor የተጠቀምኩት semi sweet chocolate እና የቫኒላ ክሬም ናቸው። ቫኒላ ውስጥ ከቸኮሌቱ ቆርጫ አስገባና በማይክሮዌቭ ለአንድ ደቂቃ አሞቀዋለሁ። የ marble ኡን ክሬም ለማድረግ እንዲመቸኝ ኬኩን በዚህ መልኩ አስቀምጬዋለሁ። በማይክሮዌቭ ያቀለጥኩትን የቫኔላ ክሬም እና ቸኮሌት ከላይ ኬኩ ላይ አፈስበታለሁ። ኬኩ የሚያምር የ marble design ያመጣው የማርብል ማርብል ኬኩን በቤት ውስጥ አየር ለሁለት ሰዓት ያህል ለሁለት ሰዓት እና ከዛ በላይ በቤት ውስጥ አየር እናደርቀዋለን። ኬኩ በጣም ልዩ የሆነው ለመስራትም በጣም ቀላል ስለሆነ ለልደት፣ ለግብዣ እንዲሁም ለተለያዩ occasion ኖች በቀላሉ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሰራሬን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።